te adoramos, Senhor. Vem tocar em nós. Entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Eu entrego a minha vida. Te dou o meu coração. Hum. Vou recomeçar de novo. já tomei a decisão. Cansei de tanto lutar e tantas vezes fracassar. Eu não quero mais chorar. sete vezes a minha vida, tem transformado. caminho certo. Vem hoje, vem. que eu mais quero Vem hoje, vem tocar em mim Só vocês Estende agora as suas mãos Vem curar minhas feridas Mudar de vez a minha vida, Senhor Vem transformar todo o meu ser E trazer paz as tuas mãos estão estendidas sobre nós. O Senhor toca, querido, na tua vida. Ele quer transformar o teu ser, mudar o teu viver. Oh, aleluia.